圣经与科学。本世纪，科学家才发现，万物皆源于能力，所以宇宙的起源也来自于某种能力。 见的、由不可见的造的。诗篇三十三章第六节，诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。诗篇三十三章第九节，因为他说有，就有；命立，就立。 希伯来书十一章第三节：我们因着信，就知道诸世界是借神的话造成的。这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。 被推翻的理论。浩瀚的宇宙，《约伯记》二十六章第七节：神将北极铺在空中，将大地悬在虚空。《以赛亚书》四十章二十二节：神坐在地球大圈之上。 地上的居民好像蝗虫。希伯来文的“圈”这个字，也解作球。地球是圆的说法，比哥伦布早了两千一百年。这种先见，显然来自于宇宙的创造者。 星星有多少颗呢？创世纪的二十二章第十七节告诉我们，神答应时亚伯拉罕的子孙多如天上的星。可是星星到底有多少颗呢？ 十七世纪的天文学家收录了三千颗的恒星，亚伯拉罕的子孙却在神应许后不久，就已经超过了三千人了。 圣经却早已记载：“繁星不可数。”耶利米书三十三章二十二节告诉我们：“天上的万象不能数算，海边的尘沙也不能斗量。”人们在望远镜发明后才知道有更多的星星。圣经比天文学家早了三千七百年发现这个事实。 圣经的写成是神的授意。圣经领先科学，因为神是宇宙的创造者，他的话正在启示我们。